Maravilla. Ugh. Whoa. Body! Tieni! Merda! stato un grosso sbaglio. <laughs> non scherzo, dovevo girare prima del ponte. Oh. <laughs> Molto divertente. Oh, aspetta, dai un'occhiata qua. Funziona ancora? Ah. Uh -huh. Vieni a vedere. Ok, vedi l'edificio nella baia? Tutte le imbarcazioni in arrivo nella colonia dovevano scaricare lì. Quindi se il tesoro di Eldorado è arrivato sull'isola, devono averlo fatto entrare da lì. Un attimo, cos'era quello? Cosa? Riavvolgi. Sì? Sì, ferma. Uh-huh. Proprio qui. È la nostra via di uscita, forza. La nostra via di uscita? Vuoi rinunciare? Non hai notato che siamo solo in due? Finora ce la siamo cavata. Elena, non voglio il tuo cadavere massacrato sulla coscienza. Andiamo. Oh, per favore, rinuncia se vuoi, ma non usarmi come scusa. Bene, lo faccio per me, ok? Voglio rinunciare. Pensi di venire o no? Allora è così. Vuoi lasciar perdere il tesoro e dimenticare Drake? Dannazione, non vale la pena morire per questo. Ok. Ok. Senti, dobbiamo tornare alla baia in ogni caso. Non preoccuparti. Possiamo litigare più tardi. Sarà fantastico. Aspetta. Stavolta guido io. Ok. Non capisco come fa un'intera colonia a scomparire dalla storia. Pare che abbiamo compagnia. Upla! Tieniti forte! Eccola! Ok, ora dobbiamo trovare una via d'accesso. Sai, ho letto una storia circa un tesoro inca maledetto. Non pensi che... Ti prego, non dirmi che credi a questa roba. Era per dire. È successo qualcosa di strano qui. Un'intera colonia non svanisce così nel nulla. <laughs> Già. Beh, tu come lo spieghi? Pare che quel cavo possa portarci là. Andiamo a vedere. Io rimango qui a guardia del mezzo. Tu cerca un modo per raggiungere quella torre. じゃ Eccolo lì! Oh! attaccato! Morirai!

Bang! <clears throat>